南无地藏王菩萨。 藏王菩萨，南无地藏王菩萨。 众生地藏王菩萨，南无地藏王菩萨，南无地藏王菩萨，大悲大愿地藏王菩萨，大圣大慈地藏王。 大愿地藏王菩萨，大圣大慈地藏王菩萨。